Moja ya kitu ambacho ni changamoto sana kwa watu ambao wanafanya self learning au self taught ni swala la learning habit, mazingira ya kujifunza. Nataka leo tuzungumze kuhusiana na swala hilo. Ni mambo gani ambayo unatakiwa kuzingatia ili uweze kuhakikisha unafanikiwa kwa haraka zaidi kujifunza creative design kwa kukabiliana na mazingira ambayo unakutana nayo.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 Uh, mimi pia nimefanya au nimejifunza mwenyewe au kwa lugha nyingine wanasema ni self taught. So kuna changamoto nyingi sana ambazo unaweza ukakutana nazo wakati wa kujifunza uh, zingine za kifedha na nini lakini purposeful nataka leo tuzungumze kuhusiana mazingira yenyewe ya kujifunza yakoje kulingana na nature ya watu ambao uh, nawafundisha shughuli ambazo wanakuwa nazo mazingira ambayo tunaishi so haya ni mambo matatu ya kuweza kuyazingatia ili uweze kufanikiwa kujifunza kwa haraka zaidi na kuweza kufanikiwa kwanza kabisa ni kuepuka distraction of course katika mazingira yanayotuzunguka shughuli zetu tunazozifanya mahali tunapoishi kuna vitu hatuwezi kuepuka unakuta unaishi sehemu kuna makelele kuna interaction ya watu kuna garage kuna wedding eh, kuna wanafunzi na maeneo mengine kama hayo hizo zote ni distraction kwa hiyo jitahidi kadi utakavyoweza kuziepuka hizo distraction hasa pale ambapo unataka kujifunza distraction zingine ni external za sisi wenyewe una simu yako ya mkononi una device mbalimbali kama redio kuna notification za email jitahidi kuhakikisha kwamba hivyo vitu vyote unavizima au kuvipunguza ili kuhakikisha kwamba una manage time vizuri uweze kujifunza na uweze kufika haraka pale ambapo unapataka kwa hiyo simu yako unaweza ukaiflight modi emails notification ukazizima instagram wapi hakikisha kwamba hauingii e, unaangalia video moja au unasoma kidogo baada hapo unaenda tena kutazama uh, notification ya instagram hicho kitu kinakutoa kwenye leli kinakupeleka kwenye social media unaanza kuscroll na kama unavyojua social media zilivyotengenezwa zinaleta addiction ukisha scroll picha ya kwanza utaenda ya pili utaenda ya tatu utajikuta nusu saa imeisha amna ulichofanya unatakiwa uende kwenye majukumu mengine kwa hakikisha kwamba unaepuka hizo distraction ambazo wewe unaweza ukazimudu ili kuhakikisha kwamba unatumia muda mrefu zaidi katika kujifunza kuliko kufanya vitu vingine ikiwa ni time ya kujifunza kwa ukiepuka hilo naamini kabisa utafanikiwa kwa haraka zaidi kuliko njia nyingine yoyote Uh, hoja nyingine au swala lingine la pili ambalo ni muhimu ni swala la time management au muda sahihi wa kujifunza of course najua watu wengi wanaofanya self learning unakuta mtu ana majukumu yake au hata kama ana majukumu ni mwanafunzi anasoma au kwa vyovyote vile kuna mambo ambayo yanambana kwa hiyo anakuwa anapata muda mchache zaidi kwa hiyo jitahidi kuangalia ni muda upi ambao ni suitable kwako kuweza kujifunza ukiwa na energy kama una uwezo wa kuamka usiku mapema ukasoma it's okay unaweza ukaamka mapema au kama unahisi ukitoka kwenye shughuli zako umepumzika kidogo ni muda mzuri basi tafuta muda ambao ni suitable kabisa specific ambao utakuwa unajifunza kila siku at least ukitumia hata lisali moja au masaa mawili kwa siku definitely ndani ya mwezi miezi miwili mitatu unaweza kuwa umemove kutoka hatua moja kwenda nyingine na kwa kiasi kikubwa sana utakuwa umeshaanza kufanikiwa au kuona changes na knowledge inazidi kuongezeka katika swala zima la creative kwao nakuhakikishia ukifanya hivyo na ukiepuka na kutenga muda vizuri itaadi value kwenye unachokifanya itakusaidia wewe kuweza kukua kwa haraka zaidi kama designer na kuweza kulearn skills nyingi ambazo zitakusaidia wewe kuweza kufanikiwa jambo la tatu na la mwisho ni nidhamu au self discipline of course hili ni ni janga kubwa kwa watu wengi sana kuwa na excuses kwamba leo sijisikii vizuri, najisikia nimechoka, hata hivyo kesho bado ni siku, nitaanza vitu kama hivyo. By the way, jitahidi sana kuviepuka unapokuwa committed. Jicommit na uanze kufanya kuhakikisha kwamba unajifunza bila kujali kuna kitu gani ambacho kinakukwamisha siku hiyo. Hata kama umechelewa lisaa nusu saa, hakikisha kwamba unakaa kwenye kiti unasoma au unafanya kile kitu au taski ambayo ulikuwa umejiwekea kwa siku hiyo. Itakusaidia zaidi wewe kuweza kufanikiwa kwa haraka zaidi kuliko ile kukata tamaa leo, kesho na gairi la tiba na hicho ni kitu ambacho kinawakumba watu wengi sana. Ninapofanya follow up za wanafunzi wangu na watu wengi, nikimuuliza bwana, vipi, anambia bwana, nimekwama, sijaendelea. Ukimchimba kwa ndani, ukifuatilia, unagundua kwamba mambo yanayomsumbua aidha ni mazingira ya kujifunza pili ni muda, labda anakuwa busy na hajaamua kutenga muda kwenye kile anachokifanya, kwa sababu by the way, usiji ukasema sina muda. Unaposema sina muda, inamaanisha hicho kitu hakina kipaumbele, sio priority lakini kama kweli unakihitaji hicho kitu na unatamani kujifunza ufike sehemu basi lazima ukitengee muda specific kwa hiyo unakuta wengi anakwambia sina muda nimekosa muda hivyo vitu vyote nitakiwa viondoe na mwingine anakwambia ah najisikia tu kuchoka kila siku nasema nitaanza kesho najikuta sianzi kwa hiyo ukiepuka hayo mambo matatu na kuyazingatia ni dhahiri ya kwamba atakusaidia sana ku fast forward learning time na utaweza kufika mbali zaidi kwa kutumia muda mfupi zaidi wa kujifunza karia yako ya design so niliona leo tuweze kushare hayo naamini kwa namna moja ama nyingine ameweza kusaidia na kuadi value kwenye creative design uh, jane yako na kwa namna moja ama nyingine yatakuvusha kwenda sehemu nyingine so usiache kuacha maoni kama na chochote cha kushare lakini like video hii share na mtu yoyote ambao unaamini anahitaji kujifunza lakini pia subscribe na bonyeza alama ya kengele kama hujafanya hivyo jina langu ni joel kadaga creative designer lakini zaidi kama unataka kujifunza masuala yote yanayohusiana na creative design kuna website yangu inayoenda kwa jina la joelmediaeducation.com ambako huko kuna content nyingi sana ambazo unaweza ukajifunza na kufast forward learning na muda wawe kujifunza kizuri zaidi kuna kozi ambazo ni free kabisa unaweza ukaklik hiyo linki ambayo katika description ukaenda kutazama zaidi kozi ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kuweza kufanikiwa kwenye kile ambacho ungetaka hasa kwenye masuala ya creative film making pamoja na teknolojia kwa ujumla sina la ziada see you next time